バッチリこれ乗ってくよ純ちゃんオッケー来た来た来た、うん、あんまドローのイメージなくしていきますオッケー戻ってきた いいよ。うん、行ってる。ちょっと先っぽだった。そうだよね。大丈夫。うん。いいよ。ナイスドロー。珍しい棒ね。いいんじゃないそうだね。お、どっちも選べるよ。 うまいよベタビン来いベタビン来いドンナイス完璧あのね純ちゃんの前のアイアンの音してたそうだよね今出たよね今集中切れちゃうでしょ大丈夫集中していくアイアン入れるぐらいで、ね、いいよいいおおこれもいいんじゃない風で巻いた巻いた これ乗ってくよ純ちゃんオッケーもうねバーディー1個や2個じゃ諦めないよ、うんうん、目指すはもうバーディーバーディーバーディーバーディーバーディーバーディー5バーディーぐらいで乗ってくよバーディーナイスバーディー <laughs> やばいふざけてるわけじゃないからあのリラックスリラックス ダブルスの良さはでもこういうとこでよ一、うん、人だと結構はってなるけど、うん、ダブルスだとこう気持ちもね、ね、ミスしても大丈夫じゃないけど大丈夫っていうかね、心強いねいや今のは本当に完璧完璧だったねいやいやもう頑張ってカッてやったから、うん、カッて、完璧よ完璧はいちょっとちゃんと見てる <laughs> ちょっとまだわかんないけど五感てるけど 今のパッパンもうだって入れないと怒られそうだったんだもんもう次何言われるかわかんないから旗狙いでちょっと引っ掛けても大丈夫だよねうん、はい、ここは純ちゃんがしっかり刻んでもらいましょう ナイスショー完璧やでちゅんちゃん完璧ドロー行くよいいよ緊張感もバンカーの上からあの木の上にあって、うん、振ってってよはいおいいんじゃないいったよこれめっちゃ振ったもん今 完璧でしょやばいねこれは完璧でしょこれやばくないやばいんだけどいいよいいよいいよ止まれ止まれ戻れナイスナイス左で過ぎたいいよ攻めてっていいよはい ラと狙いに行く道しよう。おい来た来た来たやんばい仕事しすぎ。スライス得意だよね。いやもうね今もうね打つ瞬間もうさ来たなって思ったよ。もうフォーバディ。フォーバディ。フォーバディだよ。 フォアンダーフォアンダーだよこちらフォーオーバーだったのに練習で練習ラウンドフォーオーバーだったの逃げないで振ってくうん逃げないで私嫌だって言ったところなんですね。うん大丈夫大丈夫ナイスショー完璧もうあれ選びます 大丈夫よよいししかも狙いやすいあのピンでもいいんじゃない よあ入った 本当にあの難しかったからそうだねごパーディーはご褒美だから、うん、パーディーいいのよパーディーようん、うん、ナイスパーナイスパーねね目標のパーだいや私がオーバーしたからあれはちょっと手前になっちゃうよ思ったより早かった私もパッて私パやっちゃうあじゃもうカツンっつってなっちゃったから